爱好者业余赛备赛要注意这六点。第一点是提前一周禁止性生活，因为你需要积累荷尔蒙，让你变得更加猛。 第二点，你要提前了解比赛的规则，比如说是泰拳规则，你按散打的打法去打，那肯定赢不了。但是有可能出现这赛事方说是自由搏击规则，但他也不知道自由搏击规则怎么判分儿，怎么办？那可能就是打的猛一些啊，你要应变一些。毕竟不是行业的从业者都认知那么强，包括很多说泰拳规则，他其实不知道泰拳规则怎么计分，他就看谁猛。但实际泰拳规则不是这么算的。好，第三点，你要尽可能的在备赛的时候呢，呃，大概使用不超过。 过三种组合技的逻辑演变啊，反复进行这个反复的啊几个点的打击去消耗对方，还有就是你一定要善用低扫踢，原因是爱好者在国内的爱好者的水平啊，大家普遍防御力比较差。 啊，低扫踢又省你体力，而且呢，呃，攻击效果又好，他们又不太会防守啊。因为国外的情况就是，国外的爱好者跟职业运动员是同样一个教练教的，所以这个教练呢，他会在各种环节去引导你完善你的防守。但在国内普遍的情况不会是这样的。好，第四点，如果太拳规则的话，善于运用膝法，因为拳和腿都有护具，膝是没有护具的，包括箍颈、顶膝还有连膝。第五点。 提前两周呢，你可以做一些正常的、常规的训练，但不要在最后一周的时候啊，大规模的强化这种体能训练和抗阻力训练。为什么呀？有可能蹲起蹲多了啊，到比赛的时候你发现你的移动变慢了，你的腿法变慢了。最后一天，比赛前最后一天，建议就休息，就不要去锻炼了。第六点。 减重的问题我们不讲，因为业余爱好者他的水平提升空间是非常大的，没有必要通过体重的体重差来获得优势。与其你遭罪减重，不如花相应的时间精力把自己的技术搞上去，你才能获得优势。祝你好运。